心就凉了。小黑做了很久的心理准备，终于鼓起勇气去看牙医。到了预约那天，医生说：“你年纪轻轻，牙齿怎么磨损的这么严重啊？”小黑说：“我这些年都是咬着牙过来的。” 医生准备开始动刀，动刀前说了声“加油”，不要害怕。小黑很感动的看看医生，说：“嗯，谢谢医生。”医生说：“呃，那个，我是在对自己喊话啦。”路边有一辆捐血车，护士说。 捐血两百 cc 送牙刷组，四百 cc 送餐盒。小华很兴奋的跑去问护士：“那捐一千 cc 送什么啊？”护士冷冷的回答：“送棺材。”小松跟朋友又在聊天。 小松的朋友问：“你的感情路不顺吗？”小松说：“很顺啊，路上一个人影都没有呢。”小松接着说：“其实我发现我很容易把女生骗上床。”哎，朋友说：“怎么说啊？” 小松回答：“每次啊，只要约他们吃宵夜，他们就会说我要上床睡觉了。”小松的朋友又问：“你没有喜欢的女生吗？”小松回答：“有，可是我不知道怎么追耶，你能不能帮帮我啊？”小松的朋友说。 你要先了解他喜欢什么，找机会送给他，我想应该会成功吧。小松说他喜欢隔壁部门一个男的。妈妈对小宝说，要常常说请、谢谢、对不起，才会有助于提升人际关系哦。隔天到学校。 小宝跟同学去福利社结账的时候，小宝说：“对不起，我没带钱，请帮我付钱，谢谢。”有一天，大鱼老师在课堂小考，改完考卷后发现鱼考的异常高分，就把鱼叫过来问：“说你这次考试又是抄谁的？” 鱼就说：“老师，对不起，我超棒的。”大鱼老师说：“哪里棒？作弊还超棒。”公司很忙，老板打电话给同事 A：“ 你现在能来公司一趟吗？我们需要支援。”同事 A 回答：“没问题，但是礼拜六人很多，会塞车哦。”